Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιάσουμε το περιβάλλον εργασίας και τις δυνατότητες της εφαρμογής Πικάσα. Πιο συγκεκριμένα θα περιγράψουμε το περιβάλλον εργασίας με όλα τα συστατικά του στοιχεία και τις δυνατότητες της εφαρμογής συνοπτικά. Όταν ανοίξετε την εφαρμογή θα συναντήσετε την παρακάτω οθόνη. Στο αριστερό μέρος εμφανίζονται όλοι οι φάκελοι και τα λευκόματα. Στο κέντρο της οθόνης της εφαρμογής παρουσιάζονται σε προβολή μικρογραφιών οι επιλεγμένες φωτογραφίες. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχουν διάφορα χρήσιμα εργαλεία όπως η εκτύπωση και η αποστολή φωτογραφιών μέσω email. Οι φάκελοι του υπολογιστή μας που περιέχουν εικόνες εμφανίζονται στο αριστερό μέρος της οθόνης συνήθως κατά χρονολογική σειρά. Πατώντα ένα φάκελο στο αριστερό μέρος τη οθόνη εμφανίζονται δεξιά όλες οι φωτογραφίες που υπάρχουν στο φάκελο αυτό. Πάνω ακριβώς από το όνομα του φακέλου, στο κέντρο της οθόνης, είναι η ομάδα εργαλείων παρουσίασης φωτογραφιών, κολάζ και βίντεο. Πατώντας το πλήκτρο με το πράσινο βελάκι θα εμφανιστούν όλες οι φωτογραφίες που περιέχονται στο φάκελο αυτό σε μορφή παρουσίασης συνεχόμενων διαφανείων σε πλήρη οθόνη. Πατώντας το κουμπί έξοδος μπορούμε να επανέλθουμε στο περιβάλλον εργασίας του Πικάσα. Πατώντας το πλήκτρο με το κολάζ μπορούμε αυτόματα να δημιουργήσουμε ένα κολάζ φωτογραφιών από όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα στο φάκελο που έχουμε επιλέξει. Πατώντας το πλήκτρο βίντεο μπορούμε αυτόματα να δημιουργήσουμε μια ταινία από όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν μέσα στο φάκελο που έχουμε επιλέξει. Πατώντας το πλήκτρο Save μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις επεξεργασμένες φωτογραφίες στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή. Πατώντας το πλήκτρο μεταφόρτωση μπορούμε να μεταφέρουμε τις φωτογραφίες μας στο διαδίκτυο και πιο συγκεκριμένα στο Google Drive. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα του συγχρονισμού, πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεσή μα στο λογαριασμό μα στο Google. Χρησιμοποιούμε την υπερσύνθεση σύνδεση με λογαριασμό Google πάνω δεξιά στην οθόνη τη εφαρμογή. Μετά τη διασύνδεση με το λογαριασμό της Google εμφανίζεται η παρακάτω ένδειξη στο πάνω δεξιά μέρος της οθόνης εφαρμογής. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα του συγχρονισμού, πρέπει να έχει προηγηθεί η σύνδεσή μα με το λογαριασμό μα στην Google. Πατώντα το κουμπί Μεταφόρτωση, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία μεταφορά φωτογραφιών. Πατώντα το κουμπί Αλλαγή ρυθμίσεων, να επιλέξουμε τον τρόπο που θα γίνει ο συγχρονισμό. Πατώντα το κουμπί OK και το κουμπί Συγχρονισμό, ξεκινάει η διαδικασία του συγχρονισμού. Μετά το τέλος του συγχρονισμού, ένα νέο παράθυρο του προγράμματος πλοήγησης Firefox ανοίγει και μεταφέρουμε στο λογαριασμό μας τοπικά σε web albums, όπου βλέπουμε τις φωτογραφίες που έχουμε μεταφέρει. Οι φωτογραφίες μας έχουν πλέον το σημάδι του συγχρονισμού κάτω δεξιά. Στο δεξί μέρος της κεφαλίδας του φακέλου, η ένδειξη του συγχρονισμού είναι ενεργοποιημένη. Μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του συγχρονισμού με το διαδίκτυο από το μενού που εμφανίζεται όταν πατήσουμε το βελάκι δίπλα στο κουμπί φόρτωση. Έτσι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε είτε να αναπενεργοποιήσουμε το συγχρονισμό, να διαλέξουμε ποιες από τις φωτογραφίες μας θα συγχρονιστούν και τι μέγεθος θα έχουν αυτές. Στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης Υπάρχουν επίσης μερικά εργαλεία που μας δείχνουν και δίνουν χρήσιμες πληροφορίες για τις φωτογραφίες μας και μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε επιπλέον πληροφορίες σε κάθε φωτογραφία. Πατώντας το κουμπί «Άτομα» εμφανίζεται δεξιά στην οθόνη της εφαρμογής ένα νέο παράθυρο που μας δείχνει κάποια πρόσωπα που εμφανίζονται στις φωτογραφίες του φακέλου που έχουμε επιλέξει. Μπορούμε να προσθέσουμε τα ονόματά τους. Πατώντας το κουμπί με το PIN εμφανίζεται δεξιά στην οθόνη της εφαρμογής ένα νέο παράθυρο που μας δίνει τη δυνατότητα να προσθέσουμε την προέλευση της φωτογραφίας πάνω σε ένα χάρτη. Επιλέγοντας τη φωτογραφία που θέλουμε και τοποθετώντας την πράσινη πινέζα πάνω στο χάρτη, συνδέουμε τη φωτογραφία με την τοποθεσία του χάρτη. Πατώντας το κουμπί Info εμφανίζεται δεξιά της οθόνης εφαρμογής ένα νέο παράθυρο που μας δίνει τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη φωτογραφία που επιλέξαμε. Τέλος, χρησιμοποιώντας τη γραμμή κύλησης, μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο προβολής των φωτογραφιών στο περιβάλλον της εφαρμογής. Μικρό μέγεθος, κανονικό μέγεθος, μεγάλο μέγεθος. Στο κάτω μέρος της οθόνης υπάρχει μια γραμμή εργαλείων που μας δίνει τη δυνατότητα να στείλουμε τις φωτογραφίες σε κάποιο φίλο μας μέσω email ή να εκτυπώσουμε τις φωτογραφίες της εφαρμογής. Πατώντας το κουμπί ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εμφανίζεται το παράθυρο στο οποίο επιλέγουμε να στείλουμε τις φωτογραφίες που έχουμε επιλέξει μέσω του αγαπημένου μας προγράμματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Microsoft Outlook ή Google Mail. Πατώντας το κουμπί «Εκτύπωση» εμφανίζει το παράθυρο εκτυπώσεων των φωτογραφιών. Πατώντας το κουμπί «Εξαγωγή» μπορούμε να αντιγράψουμε τις φωτογραφίες που έχουμε επιλέξει σε ένα άλλο σημείο του σκληρού μας δίσκου, αλλάζοντας την ανάλυση φωτογραφίας ή προσθέτοντας ένα υδατογράφημα και σφραγίζοντάς τις με το όνομά μας ή προσθέτοντας ένα σημείωμα πνευματικών δικαιωμάτων.